相聚又从离散，相见时难别亦难，珍惜快乐的时光，且让友情再延长。 总相聚又成离散，相见时难别亦难，珍惜快乐的时光，且让友情再延长。